Sraith Pictiúr 3 Post Samhraidh Tús an tsamhraidh a bhí ann. Bhí Micheál agus Jack ina suí os comhair na teilifíse. Bhí airgead ag teastáil uathu le haghaidh saoire, don choláiste agus chun éadaí a cheannach. Bhí leadrán orthu mar ní raibh mórán le déanamh acu i rith an tsamhraidh. Cheap siad go mbeadh sé an-fhada agus leadránach. Bheartaigh siad postanna samhraidh a fháil. Chuardaigh siad postanna ar an idirlíon. Tar éis tamaill chonaic siad go raibh poist ar fáil in óstán i mBaile Átha Cliath. Bheadh siad as baile don samhradh agus bheadh saoire acu. Bhí Micheál buartha faoi chostas an árasáin. Dúirt Jack go raibh a dheartháir imithe don samhradh agus go mbeadh spás dóibh ina theach. Ní bheadh orthu airgead a chaitheamh ar lóistín. Chuaigh na buachaillí go Baile Átha Cliath agus labhair siad le bainisteoir an óstáin. Dúirt sé go raibh obair ar fáil san óstán. D'inis sé dóibh na dualgais a bheadh orthu agus mhol sé dóibh a bheith béasach leis na custaiméirí agus éadaí oibre a chaitheamh. D'iarr sé orthu an raibh aon cheisteanna acu i dtaobh na bpost. Chuir Jack ceist ar an mbainisteoir ansin. D'iarr sé air cathain a bheadh cead acu tosú ag obair. Go luath ina dhiaidh sin thosaigh na buachaillí ag obair i mbialann an óstáin. Bhí Jack ag dáileadh deochanna ag an mbeár. D'fhreastail Micheál ar na custaiméirí. Thug sé eolas dóibh faoin mbiachlár agus ghlac sé lena n-orduithe. Thaitin an post go mór leis na buachaillí. Bhí an bheirt acu cairdiúil agus cabhrach leis na custaiméirí. Ar an aonú lá is tríocha de Lúnasa chríochnaigh na buachaillí san óstán. Labhair an bainisteoir leo. Mhol sé na buachaillí as jab iontach a dhéanamh i rith an tsamhraidh. Dúirt sé go mbeadh poist san óstán dóibh ag an Nollaig nó an samhradh ina dhiaidh sin. Ní raibh orthu ach glaoch a chur air Ghabh na buachaillí buíochas leis an mbainisteoir agus dúirt siad gur bhain siad an-taitneamh as bheith ag obair san óstán. Ag deireadh an tsamhraidh d'fhill na buachaillí abhaile. Labhair Jack lena thuismitheoirí faoin samhradh. D'inis a thuismitheoirí dó go raibh siad an-bhródúil as. Nuair a labhair Micheál lena thuismitheoirí dúirt siad go raibh siad an-sásta go raibh airgead aige don choláiste. Mhol siad dó rud éigin a cheannach dó féin as an airgead a thuill sé. Ba léir go raibh samhradh iontach ag na buachaillí ag obair i mBaile Átha Cliath.